Қырғыз Советтік Социалистік Республикасының борбору. Бұл аянтта 60 жылдан бері, ар жыл сайын октябрь салтанатының жалынду чақырықтары жаңыруда. Ленин большевиктер партиясы жана улуу орусели деген Константин Устинович Черненко қырғыз елінің жарқыраған келешегіне жаңы жол ашып берді орус елі менен қырғыз елінің тағдыры түбөлүккө биримдикте россия елдерінің әділет жана бекем биримдиги ичара ынтымактан ғана жаралышы мүмкін», деп жазылған ленин қол қойған россия елдерінің укук декларациясында айрықша жумушчу дыйкандардын мына ушундай биримдигинин натыйжасында гана ар кандай зомбулукка туруштук түркістан менен Петроградтың ортосу кыйла алыс ошого карабастан большевиктер жетектеген революциялық күч берде да өріш алып емгекчел бейлікті өз қолын алуда Сүлікті депутаттар советінің председатели советтердің екінші съездине қатышқан большевик данил деканов иван едренкин 1905 жылдағы москва көтөрүлүшүнүн катышуучусу ұчысы. кыя депутаттар советінің председатели жумушчулардын жалпы чогулушу ишканаларды өз қолын алуыны токтом қылды. жалалабад бийлик солдаттардын жумушчулардын жана чайрекерлердин колунда бош солдаттар жумушчулар жана мусулман депутаттарынын совети шаар башчысын үй алынғандығын алынгандыгын жарыялайт номер экинчи протокол егіндің тартыштығы жөнүндө капиталист мұрзаларға нан паёгун берүү токтотулсун 1917 жылдың декабря совет бийлигин орнатуда большевик алексей иваницин башында тұрған күй сугат тармағының жумушчулары негизги күч болуп эмен паркындагы жыйын өтүүчү жерде қызыл гвардия түзілді. шаарда жана уезде бүткүл бийлик солдаттар жумушчулар жана дейқандар советіне берілсін. Петроградтағы жана Ташкендегі борбордук бийликке кошулуу жөнүндө бир добуштан токтом кабыл алынды бишкек депутаттар советинин председатели швец базарный қырғыз демократиялық бұқара большевиктер менен біргелешіп иштей баштады бұқараның башында Қожа-Мұрат сарықұлақов тұрған революция таабалды жукеев пудов күнөңдү нечен профессионал революционерлерді түрмеден бошотту. қырғыз жергесінде абал оор эле солчул эсерлер менен кулактар ак суу козголоңун чыгарышты бирок шаар туруштук берди верныйдан яков лагвиненко баштаган пишпек полку жардамга келді. Ақсу автономиясы ойрон болды. ошондой эле нарында жана пржевальскийдеги актардын козголоңу талкаланды жергиликтүү советтер күч ала берди партиялык уюмдар чыңдалды бирок совет өлкөсү өтө оор учурду башынан өткөрүп жаткан кез болучу. орус жана мусулман пролетариатына кас болгондорду биз душман деп ал эми жумушчу дыйкан депутаттарынын пролетар советин чын дилинен колдогондорду жолдош деп жарыялайбыз деп айтылган түркстан эмгекчилеринин ленинге жазган катында актардын армиясы түркстанды борбордон бөлүп салды кыргызстандын түштүк тарабында басмачылык күчөдү тұрыштық беріп ынтымақты бекем тұрғыла душманға жалтан жалтанбастан алға барғыла жеңіш біз тарапта болады помещиктер менен капиталистердің бейлігі россияда эле бара бара бүткүл дүйнөдө жеңилет Чығыш фронтындағы жеңіштің нәтижесінде совет республикасы қызыл түркістанға жардамға келді бұл жаққа лениннің қатын алып бүткіл россиялық борбордық атқару комитетінің түрк комиссиясы келді мен сіздерден түркістандын элдери менен жолдоштук унак мамиле түзүп аларга мурдагы улуу орус империализминин үстөмдүгүнүн калдыктарын биротоло жоюуну каалаганыбызды далилдеш керек деп жазылған. Сіздер біздің түрк комиссиябызға зор ишеним менен мамиле бұл комиссияға комиссияга бүткүл россиялык атқару комитетінің комитетинин ниетті берген директиваларын бекем тутууга баардык күчтөрдү жумшоңордо өтө өтүнөм ульянов ленин лениндин көрсөтмөлөрүнө негизденип фрунзе басмачыларға қаршы күрестің егелеген соғыштық операциялардан ғана емес қарасында арасында өзі үлгі көрсеткен саяси массалық таасирдүү иш жүргүзүүдөн да көрді. фрунзе жергілікті калк арасынан ыктыярдуу отрядтарды уюштурууга үндеді. бир миң жылы май айында фрунзе қызыл әскерге жергілікті улуттардан 30 миң кишини чакыруу жөнүндө буйрук берді. Бұл Орта азия тарықында ел қолдығын олуттуу окуя болды. москва кремль ленинге басмачылар кыйраткан ош уезди жақында қолпырған жай болорына ішеніп қойыңыз. 1920 миң тогуз жүз жыйырманчы жылы күзүндө басмачылар менен салгылашуу айрыкча күчөдү корбашылар кылбышынан коркуп тоо таянып кетишти түркістан фронтының аскерлерине буйрук 1920 миң 20 жүз жыйырманчы жылдын жыйырманчы июну биримдиктүү тартиптүү жана ишенимдүү бөлүк катары кара кыргыз дивизиону зор кайраттуулукту көрсетті. Алардың өтөгөн мындай күжүрмөн қызматын зор кубаруу менен белгілеш керек деп эсептеймин түркістан фронтының командачысы фрунзе өлі сапырылған жұртына қонары қачқан шарбағына бүлінген айлына ел қайтып келе баштады алдыда тұрмышты жаңыдан құру милдет тұрды алдыдағы жаңы тұрмышту қандайша башташ керек эле анын үстүнө эскинин қалдықтары жана падышалық колониялық илдеттері әлі адресе жашап жатқан түркістанда кандайча құру керек эле партиянын түркстандагы милдети жөнүндө ленин адегенде дыйкандардын жерин барына бирдей бөлүштүрүү зарыл кулактарды күчкө салып баш ийдирүү керек бийликти ишенимдүү коммунисттердин көзөмөлү аркылуу эмгекчилердин жергиликтүү советтерине астейдилдик менен бирок сөзсүз түрдө өткөрүп берүү керек улуттук аң сезимге бөтөнчө этият мамиле кылуу зарыл жалпы милдет феодализмди кыйратуу биздин эң негизги саясатыбыз элдин зор ишенимине ээ болуу бул эң маанилүү болгондо да дүйнөлүк маанидеги маселе бул маселеге өтө кылдат жана бекем болуу керек ишенимге болгон мындай мамиле индиянын бүткүл чыгыштын элинен баамдалат ошон үчүн бұл мәселеге шалқы мәміле қылуға болбойт Мен рет қылдат болу керек түркістан борбордук атқару комитеті үркінден келген қырғыздарға жардан беру мақсатында қаржысына 100 миллион сом кредит бөлінген атайын комиссия уюштуруу жөнүндө декрет алды. ел өз жұртына ғайрып келе баштады. Шегараға жақын жерлерде азып тозғондорды тамағаш аш менен қамсыз қылу шарасы ойыштырылды. үркүндөн келгендерге кийим кешек, мал үрін, курулуш үчүн жиғаш таш жана жер бөлініп берилди ленин қол койгон бул декрет суғат тармағының кеңири курулушунун ғана башталышы болбостон падышалык үстөмдүктүн колонизатордық саясатының калдыктарын жоюу боюнча жер су реформасының алғашқы қадамы болып қалды граждан соғышының кесепетінен түркістанда пахта егі 5 есе қысқарған Ушындан олам россиядағы кездеме тоқуучу ишканалар тоқтоп қалды пишпек пржевальск депутаттар советте түркістан аймағындағы бүткіл пақта орта қалынып, түркістан жұмысшы дейқан өкмөтүнүн меншігі болып жарыялансын ленин жана лениндик партия жумушчу тауы менен дыйкан массаларын өз ара мамилелерин экономикалык жаңы формалар менен өркүндөтүү маселесине өзгөчө көңүл бурду кыргыз жарманкесинде соко менен малалар эгин сапыргыч сыяктуу ар шаймандар сатыла баштады бирок Неп, элди дыйканчылык шаймандары менен гана кылбастан эскирген үрп адат уруучулдукту айрыкча бай манапчылыктын эл арасындагы таасирин жоюуга түрткү болду волга бойындағы ашаршылық 1921 жылы түрік түркбюро борборға 250 мін пут егінді тезінен жөнөтүү жөнүндө өтінгін лениндин телеграммасын алды ноябрда Қырғыстандың түндігі ғана құрғақшылықтан ач қалғандар үшін миллион пут егін мал жана ақша чогулткан москва кремль ленинге түркістандын кенчилери жолдош ильичтин волга боюндагылардын ачарчылыкка дуушар болгондугуна кайгырып жаткандыгын сезип бул кайгыны жеңилдетүү үчүн күштерін күчтөрүн чымырканып жумшоого убада беришет эл азып тозып жатса да оқу жөнүндө мектеп жөнүндө эңседе силер бизди иш башына тұруға шақырып жатасыздар деп жазышкан токмок уездинин елі өздерінің депутаттарына биздин жаңы турмушту құруға катышкыла деп жатасыздар бирок сабатсыз болсок кантип курабыз оқытып білім бергілі ушундан көп забай, лениндик декрет бойынша... түркістан мамлекеттік университет ашылды совет өкмөтүнүн чакырыгы бойынша... ...арғыл кыл адистеги келді Аялдардың алғашқы уюмдары өз үшін баштады Қырғызстанның кыз делегаттары коминтерндин алдындағы чығыш аялдарының конференциясына қатышты. аларды клара цеткиндин александра калантайдын жалынду сөздері шықтандырып, надежда константиновна крупская менен болған жолғышулар эстен кеткис окуя болуп қалды. алдыда бола турган аялдардың съезди шығыш аялдарынын аң сезімін ойготуп уюмдашып биригүүгө зор өбөлгө болорун владимир ильич баса белгилеп кетті. убактысынын аздығына жана оорусунун күчөй баштағандығына карабастан ленин Түркістан Республикасының ар кыл ишине жигердүү тұрды. Партиялық документтердің шетіне жазған аның анын сын пикирлеринен революциялык иш аракеттин жана марксисттик принципиалдуулуктун күжүрмөн сабағын көрүүгө болады. Түркістан республикасын башкарууда жергиликтүү компартиянын жана эмгекчил дыйкандардын өкүлдөрүнөн көбүрөөк катыштыруу иши өте зарыл экендигин ленин өзгөчі белгилеген ал түрк комиссияға, Түркістан эл комиссарлар совети жана түркстан борбордук аткаруу комитети менен тыгыз байланышта иштөөнү аларды комиссиянын иши менен такай талаш маселелерди борбордук комитетке коюуну талап кылган эл өз тагдырын өзү чечүүсү керек бул эң негизги маселе түркістанда өзбек қырғыз және түркмендер жашайт Біріншіден Түркістандың Өзбекстанға Қырғызстанға жана түркмөнстанга бөлінген картасы түзүлсүн советтердин онунчу съездинде чыгып сүйлөөгө аны дарылаган врачтар рұқсат берерине ленин ишенген социализмге бару үчүн баардык күш әрекетті экономикада чыңоого жумшоо керек деген ал сүйлөй турган сөзінің конспектисинде бирок ильичтин шығып сүйлөөгө мүмкіндігі болбоду ошондой болса да анын ой мақсаты жана іші жүзөгө ашты 27 декабрда советтердің 10 съезде ссрдің түзілішін зарыл деп тапты 1922 жылы 30 декабрда советтердің бүткіл союздық бірінші съезде советтік социалистік республикалар союзының түзүлгөнүн салтанаттуу жариялады октябрь революциясы жеңіп берген әсістерді түзүү жөнүндөгү декларацияда бекемделген улуттардын тең укуктуулугу өз алдынча улуттук маселени али чече алмак эмес бұл үшін ұрынтан келатқан экономикалық теңсіздікте қоғымдың жана чарбаның бардық тармақтарындағы ескінің сарқындыларын биротоло жою керек эле және жана прижевальск уездеринде жер реформасын жүргізі учурунда құлақтарды меншігі ортого алынган жерлерде элүүдөн ашық отырықташқан қырғызғы кыштактары айыл чарба коммуналары совхоздор жерди биргелешип іштету шериктиктери түзілді. Партияның жетекчилиги астында дыйкандардын массалык уюму болгон кошчу союзу кыргыз жана орыс кембагалдарын бириктирүүдө эл чарбасын қалыбына келтирүүдө жана кооперациялоо иштерин пропагандалоодо зор роль ойноду комсомол ячейкалары түзүлүп чыңдалды пионер отрядтарынын сурнайы жаңырды партия Шарбадағы беткей теңсіздікті жойу үшін өнөр жайларды сырье шыққан жерлерге көшіруден баштады кыргызстандын экономикасын өнүктүрүүдө пишпек луговой темир жолунун курулушу өзгөчө мааниге ээ болды орто азияга сибирдин менен айы Уралдың станоктору менен машиналар жеткіріліп, советтик республикаларды бірдікті эл чарбалык организмге ого бетер бекем баш қоштырып жатты 1924 жүз жыл январь ленин дүйнөдөн қайтты. Шағар менен айылдарда митингтер және манифестациялар жүріп, алдын қадамдар партияға өтіп жатышты Мұқтылардың мұқтылары болған 500 жұмысшы кедей жана батырақтар қабыл алынды лениндік чақырық жүріп жатты бұл партияның жергілікті халыққа қадыр барқы зор екенінің ең соның дәлелі болып саналады деп белгілеген пишпек уездік шаһардық комитеті біздің данышман дұқына оға бетер шіреліп советтердің және коммунистік ечейкалардың тегерегінде оға бетер тығыз баш қошобыз деп ант берішті аза күтүү митингтерінде өнінді дыйкандары пржевальск менен Нарындың, талас менен Сүліктінің коммунистері. борбордон алыс турганыбыз менен коммунизмдин қызыл туусу ішенімдік кишилердин қолында – Гетмен, Кетмен қыш. керектүү курулуш шаймандары жоқ се болчу элдин территориялық жана административдик чачырандылыгынан жаңы турмушту жоктон бар кылып жаратууга туура келди ошондой болсо да таптык жана улуттук эзүүдөн кутулган элдин демилгелүү күчү улам кубат ала берди орта азияның мемлекеттік түзіліші жөніндегі лениндік идеялар түркістан компартиясының сегізінші съездінің күн тәртібіне қойылды жұмысшы жана дыйкан массалары қолдаған жалпы елдің еркіне лайық 1924 жылы 14 октябрьда бүткіл россиялық борбордық атқару комитетінің шешімі менен қырғыз елі қара қырғыз автономиялы областы болып түзіліп сссрдин қатарына кірді Қырғыз елінің социалистик улуттук мамлекет түйлігінің мына ушундайча курулган бир миң жылы мартта Әргабабырын Қырғыз кыргыз областтык конференциясы болып өттү ал чындыгында кыргызстандын партиялык уюмунун башталышы болуп советтик кыргызстандын калыптанышында Аның экономикасы менен маданиятын өнүктүрүүдө өзгөчө маанилүү роль ойноду РКПБ борбордук комитетінің куттуктоо телеграммасынан кара кыргыз кызматкерлеринин милдети областтын эмгекчи массаларын жалпы елдігішке туура тартып улут маданиятын тез көтөрүүдө бийлик менен элдин ортосундагы ынтымак мамилени чыңап гана тең болбой адамдарға советтик түзүлүштөн патриархалдык феодалдык буржуазиялык түзүлүштөн артыкчылыгын иш жүзүндө далилдөөдө турат сталин туулуп өскөн областындын партиялық биринчи конференциясын куттуктаймын эмгекчилердин муктаждыктарын тейлөөдө советтік система зор мүмкүнчүлүктөрдү ашты бирок бул мүмкүнчүлүктөр Емгекшілер өздері башқару ішіне жалпы киришкен шартта жүзі қашады. Айрықша іштін ұшыл ушул жагдай болышын болушун каалаймын ссср аскер советинин председатели фрунзе алғашқы өкмет үйі жаңысы құрыла баштады 1924 жылы 7 ноябрда еркінту газетасының алғашқы саны жарып көрді алы тоқанбаевтың октябрьдің келген кезі деген ыры қырғыз жазма адабиятында жарып көрген алғашқы шығарма социалистік ұлттың мындай жетілісі жалпы жұртқа белгілі бола баштады қырғыз тіліндегі алғашқы китептер proletariyat diktaturasi sovet biyligining millatleri жумушчу жана дыйкан мамлекетинин улуттук саясаты сыяктуу лениндин эмгектерин эл өз тилинде окуй баштады кыргыз жазуучуларынын алгачкы китептери кыргыз жазма адабиятынын башаттары кыргыз жаш интеллигенциясы элдин улуттук маданиятын көтөрүү үчүн кыргыз эне тилин өнүктүрө баштады 1926 жылдың 1 февралі Қырғыз еңбекші елінің талабына байланыштуу бүткіл Россиялық қорбордық атқару комитетінің президиумы Қырғыз автономиялы областың Қырғыз автономиялы Советтік социалистік республикасына қайра түзу жөнінде тоқтом шығарды. 1927 жылы мартта ның Қырғыз областы үшінші конференциясы болып өтті. Конференция Қырғыз областын автономиялы республикаға қайра түзуді, республиканын жаңы административдик жана чарбалык райондоштурулушун аяктоодо областтык комитеттин ийгиликтүү ишин белгиледи ошол эле учурда кыргыз ассрнин советтеринин уюмдаштыруу съезди өткөрүлдү съезд өзүнүн декларациясында областты республика кылып жарыялоо менен кыргызстандын эмгекчи массалары эмгекчилердин улуу үй бүлөсүнөн ажырагыс бир бөлүгү болуп кала берет жана бүткүл күчүн советтик социалисттик республикалар союзун чыңдоого жана өнүктүрүүгө жумшайт деп билдирди кыргыз борбордук аткаруу комитетинин адресине партия менен өкмөттүн жетекчилеринен союздук республикалардан коммунисттик эл аралык кыймылдын көрүнүктүү ишмерлеринен куттуктоо телеграммалары келип жатты атактуу қолбасшының күтүлбөгөн жерден каза болушы... кыргызстандыктарды бөтөнчө кайгыга салды ал ушул жерде туулган Бұл жерде анын бала чагы өткөн эмгекчилердин өтүнүчү боюнча 1926 жылы май айында бүткүл россиялык борбордук аткаруу комитети бишкек шарын фрунзе деп атоо жөнүндө токтом кабыл алды жаңы үйлөр салынып завод фабрикалар курула баштады орус қырғыз жумуштары менен бирге чехословакиялык интергельпо кооперативи ийгиликтүү иштеп жатты ал лениндин жаш советтер өлкөсүнө көмөк көрсөтүү чакырыгына жооп катары уюштурулган советтер союзу жөнүндөгү чындык бул бейиш төрүндөгү турмуш жөнүндөгү жомок эмес биз бул жерден ошо жомоктон да ашып түшкөн бир нерсени көрдүк деп жазган юлиус фучик биз совет жумушчуларынын өздөрү жаңы дүйнөнү социалисттик жаңы коомду кандайча куруп жатышкандыгын өз көзүбүз менен көрдүк совет адамдарына кім, еш нәрсе берген емес алар жоқтың барды жаратып жаңы тұрмыш құруда бир миң тогуз жүз жылы күзүндө жалалабад жана ош кантонунда жер суу реформасы башталды бул ишти кыргызстан борбордук аткаруу комитетинин председатели абдыкадыр орозбеков жетектеди жашасын жер реформасы батырактарды жана чайракерлерди езген бай манаптар жоголсун жери менен малын жашырган эзүүчүлөрдүн бетін ачалы ош кантонында реформанын 11 күнүндө 1107 кедеген бұғал жер алды Аларға Атуна, унаа айыл чарба шаймандары жана Ақчалай жардам берілді. реформа жүргүзүүдөгү иштерде дыйкандар арасында партия менен комсомолдун қадыр барқы ого бетер өсті бұл болса колхоз құрылышының кеңірі құлаш жайышына түрткі берді массаларды саяси жақтан тәрбиелеуінің гүжірмен мектебін айланды партия дейқандарға ар тараптуу жардам берүү менен бирге орто айыл чарбасынын алдына эл чарбалык маанилүү милдетти ссср текстиль өнөр жайларын импорттук пахтага муктаж кылбоо милдетин койду буга байланыштуу россиянын текстилчилери менен Орта-Азияның пақташылары социалисттик мелдеш жөнүндө башқы келішімге қол коюшту москва ленинград жана иваново вазисер шарлары, ош Жалалават, талас жана фрунзе шарларда жумушчу бригадалары менен жабдууларды өттірді. жаңы цехтер фабрикалар іштей баштады Қоштығы жарым кустардык жібек үйрүү фабрикасы жибек шығару чыгаруучу кубаттуу комбинатка айланды Москваның, Иванова, Вознесенскінің зор тажрыйбалуу токуучулары түштүк кыргызстандын жүздөгөн қыз келіндеріне өз чеберчилигин үйрөтүп атышты аялдар советинин демилгеси менен бала бакчалар аялдар консультацияларының пункттары менен сабатсыздыкты жоюу боюнча курстар ачылды Челсиге алғашқы самолет келді. Республиканың өкметіні алғашқы рапорты. Пржевальск, Ош, Нарын менен тұруқту аба жолын ачу жөніндегі алғашқы долбор. Совет бейлігінің құлашы жөнінде душмандар 99 жол айтқан әлі. бірок октябрь ғамына 10 жыл толды. Республиканың бор-борындағы октябрь демонстрациясы. Қан тип байсың, қан тип сыймықтанбайсың. биринчи беш жылдык Непрогес менен магнитканын челябинск трактор заводы менен түрксибтин беш жылдыгы дүйнөдө эң ири индустриялуу өлкө жетиле баштап бирдиктүү совет эли түзүлдү дал ушул жылдары автономиялуу жаш республиканын рсфсрдин курамында болуп өлкөнүн кыйла өнүккөн борборлорунан керектүү жардамдарды алып турду ленинградтын эмгекчилери кыргыз ін шефке алышты алар иш жүзүндө крайдын экономикалык илимий жана маданий өнігішінің бардық тармактарына қатышты. республика ленин шаарынын бир туғандық жардамына епкінді эмгеги менен жооп берди ленинград советинин кеңешмесинин токтомунан ленинград совети тарабынан кыргызстанды шефке боюнча келишимдин аткарылышы канааттандырарлык жүрүп жатат деп табылсын шарба жұмыштары жүрінді малыматтарда қызыл путиловчы 25 миңче мтс деген сөздер күжірмен, уран ийгиликтин өбөлгөсү қатары оғылып тұрды. россиялык революцияшыл пролетариаттын өкүлдөрү жалпы ишке бүткүл күчтөрүн жумшашты кыргыз айылдарында аларды улуу Аға деп аташты ошол жылдардагы документтерден Бізге 25 миң қандай кандай берді. алар завод фабрикалардан алган тажирибаларын ортого салып айыл чарба иштерине эбегейсиз зор пайда беру менен эле бирге тап душмандарына каршы элдешпес мамиле кылууну бизге үйрөтүштү колхоздор 25 миңчилердин жетекчилиги астында бардық чарбалык жана саясий иштерди чалыкпай өтөп жатышат партия айылдардагы социалисттик кайра курууну өтө кыска мөөнөттө жүзөгө ашырууга чакырды жарым жартылай көчмөн турмуштан отурукташууга өту, мааниси жағынан қырғыз ел үшін октябрь революциясы менен ғана салыштыруға болады. Бұл чарбалық мадани революция болды. Елі тармағында, оқуға алда канча ыңгайлуу латын алфавитіне өтүү талап қылынды. аялдарды бүт азаттыкка шығарбай жана аларды емгекке тартпай тұрып, жаңы турмушту куруу мүмкін эмес эле муну душмандар да білген. күрөшүнүн майданында караван кыштагында аялдардан шыққан колхоздун алғашқы председатели Қырғыз Борбордық атқару комитетінің мүшесі жолдош салиева құрман болды. эпкиндүү колхозчу аялдардын бүткүл кыргызстандык биринчи съезди кулактардын байлардың, жана манаптардын куйруктарынын колхоз курулушунун жеңиштүү жүрүшүн кечеңдетүүгө биздин колхоздук катарларыбыздын ыркын бузууга қарата жасаған әрекеттері ойрон болады, деп билдирди колхоздор менен совхоздор чыңдала берді ел шарбасының бүтүндөй бир жаңы тармақтар өсүп чыкты жылкы чарбасын өнүктүрүүдө биз большевиктерче күрөшүүгө тийишпиз деп жазган советтер союзунун маршалы семен Буджоны кыргызстандын жылкы шарба кызматкерлерине советтик кыргызстан жылкы чарбасын өнүктүрүү боюнча советтер өлкөсүндө эң алдыңкы республикалардың бірі болуға тийиш колхоз жана совхоздордо сүттү көп саап алуу көп жүн кыркып алуу бул чарбалык гана маселе эмес бул саясий маселе тап күрөшүнүн маселеси бул улут саясатынын маселеси анткени ал жүз миңдеген малчылардын байыртадан келаткан кесипчилиги менен байланыштуу ушундан улам чарбалык түзүлүштү түп тамырынан кайра куруу ишинде алыскы жайлоолорго айрыкча көңүл буруу милдетин партия алдыга койду алыскы жайыттарда жайлоо советтери түзүлдү мында боз үйлердегі қызыл бұрыштарда ескіліктің сарқындылары шеттетіліп жаңы тұрмыштың жаңы үріші башталды ұлы ақын ұлдың ленин жөніндегі алғашқырынан баштап ел қадырлаған ырчылар музыканттар совет бейлігін, социалистик жашоо өрнөгүн даңазалаган ишенимдүү үгүтчүлөрдөн болду ушинтип кыргыз профессионалдык искусствосу башталды ана сепасын изилдөөгө жазып алуға жана басып шығаруға... совет бейлігінің тушунда ғана мүмкүнчүлүк болды. элдин маданий туу чокусу болған бұл эпос совет бейлігінің тушунда ғана советтер үлкесінің бардық елдеріне таанымал болып... ...Дүйінелік маданияттын қазынасында... өзүнүн татықту ордун ээледи Gergine topla gelindi, gergesini yiyip verilindi, erken gelir hizmette, sırada gelir şeyleri, bir yeri gelir verilindi, karnılık kanay sana, kaptaran kanlı senki, ataran kalkan dünyaye, neken bir kukan yolu, türlü türlü muhatekay, türküm altın o yolu, seyyeye sefer dosup, koksun eden toz osup, kış yakın kırarsın yeten asker, mutlu askerini, ne de hem korkutun. Thank you. шығыс театры түптеле баштады ал ескінің қалдықтарына қаршы тұрған жағыны қалыптандыруға өбілгі болған өлбөс өшпес Гогольдік сатираға орус және дүйнелік классиканын ...башқа чыгармаларына қайрылды. кыргыздын чыгармачылык шыктуу жаштары москвага ленинградка окуу үчүн жөнөштү орус маданияты менен искусствосунун көрүнүктүү ишмерлери баа жеткис көмөк көрсөтүштү музыкалык драма театры кыргыз мамлекеттик филармониясы жана музыкалык мектептер ачылды мурда ойго да кирбеген мындай окуялар жаш республиканын маданий турмушундагы кадиреси демейдеги көрүнүштөрүнө айланды ленин совет бейлігінің алғашқы учурунда Түркістанға түркүстанга ресурстарды изилдөө үчүн окумуштуулар мен геологтардың тобын жиберүү жөнүндөгү буйрукка қол койгон эле хайдаркандын сымабы Қадамжайдың сурмасы таш көмір менен нефт кендери мына бары жаш республиканың өнөр жайының гүлдөшүнө анын жумушчу табының калыптанышына қызмат өтөөгө тийиш академиктер Шерсман, Щербаков сияқты белгілі оқымыштулар Қырғызстанның түстүү металлургиясын өнүктүрүүдө гана эмес, қырғыз геологтарын, изилдөөчүлөрүн жана кенчилерин даярдаган. Көк жаңгакта таш көмүрдө жаңы шахталар ишке кирди. Қырғыз шахтерлору менен бирге Москванын метро куруучулары жана Донбасстын өткөчүлөрү коюн колтукташып иштешти. Республика өлкөдөгү сурьма менен сымаптын башкы өндүрүүчүсүнө айланды өмір бойынша орта азияның отын ошағын айланды Қырғызстанда қаншалық көп құрылыш құрыла баштаған сайын, жол, қатнаш, транспорт мәселелері ошончолук зарыл болы баштады. Өкмет Фрунзе Рыбачи темір жолын құруны тездетүүнү, көлді кубаттуу екі кемені құруға токтом чыгарды. Түркияның күші анын ұрандарын тұрмышқа ашыруда массаны большевиктерше ойыштыралғандығында. баарынан мурда партиянын жетекчилиги астында алдыңкы өнөр жай борборлорунун жардамы аркылуу артта қалған елдер капитализм стадиясын аттап өтүп социалистік келечекке ишенимдүү қадам шилтей алышы мүмкін деген Лениндік жобону турмушка ашырууда Қырғыз жергесіндегі алғашқы мұғалімдер институты. Бардығы тең бірінші жолы. Гүндізі оқу, кечінде орденді вақын Жүсіп Тұрысбековтың Ажал ордына аттуу алғашқы музыкалық драбасына чоғу бару. Ошол жылдардын документтерінен, адистерді Москвадан алабыз. Бирок Москва бүткіл союз үчүн жетиштүү сандағы адистерді даярдап бере албайт. Ошон үчүн бир гана керекту кадрларды өзүбүз даярдап чыгарууга тиишпиз айыл чарба техникумдары жана мектептер ашылды. айыл чарбалык билимдерди алууга өтө кеңири чөйрөнө айрыкча жаштарды тартуу максатында курстар жана семинарлар уюштурулду чүй колхоздордун жетилүүсү менен эле бұл өрөөн өлкөнүн негізгі кант кызылча аймагына айланды калинин районундагы үчүнчү интернационал колхозунун звено Шайыр Бүтезек Баева менен анын соқылық районундагы курбусу елена пономарева ар гектарынан 1200 миң эки центнерден кант кызылчасын алышып дүйнөлүк жетішкендікті көрсетішті. Шайыр тагдыры так эле кыргызстандын тагдырына окшош тезекбаева 1936 миң тогуз жүз отуз алтынчы жылы бешинчи декабрда советтердин бүткүл союздук чукул чакырылган сегизинчи съездине делегат болуп жеңип чыккан социализмдин конституциясы үчүн кыргыз автономиялуу республикасын кыргыз советтик социалисттик республикасына кайра түзүү үчүн добуш берди 1937 жылы мартта советтердин бүткүл кыргызстандык чукул чакырылган бешинчи съезди қырғыз эссеринин конституциясын бекитти ошол эле жылдың июнюнда Қырғызстан компартиясынын биринчи съезди болып өтті. съезд өзүнүн резолюциясында Қырғыз республикасының автономиялы республикадан республикаға республикага нің областық ұйымы кыргызстан коммунисттик большевиктер партиясы болып кайра түзүлүшү партиянын борбордук комитет тарабынан көрсөтүлгөн зор ишеним акт экенин баса белгиледи бул акт Қырғыз совет Республикасының мамлекеттүүлүгүн андан ары чыңдоону камсыз қылып, советтер Союзының бардық элдери менен бир достықты достукту ого бекемдерін ұрастады. ырастады республиканың республиканын борборунун алғашқы күндері. мурдагы ездік шаарча фабрикалық, заводтық адистерге ээ болуп административтік борбор емес, эмес бүткүл кыргызстан сыймыктанаарлык коомдук маданий борборго айлана баштады республика қырғызстандың адабияты менен искусствосунун москвадағы бірінші он күндігіне даярданып жатты Бұл он күндүк мадани турмуштун ғана окуясы емес, социалисттик куруунун бүткүл өлкө алдындағы отчету ошондой эле совет элдеринин бир туугандыгынын кызматташтыгынын жарқын майрамы болды. москва казан вокзалы 1939 жылдың 16 майы Муса Баятов эсимде Республиканың сүретшілер союзунун ұйшылғанына 5 қана жыл болсо да кыргыз живописинин көргөзмөсү ачылды Көрін таға сүйінші, дұшпана болсын күйінші, айтылы сенеке, жаң ашқыры бүлдік сенеке. Кейінкі мезгілге чейін өзінің музыкалық театры болбогон кыргыз қырғыз елі, деп жазған ошол күндөрү әсәсірдің эл артисткасы Нежданова. Азыр бізді чынығы элдик опера, Айчүрек операсы менен құландырды. Опера бізді өзінің көркөмдүгү менен ғана толқындатпастан, қырғыз елінің эпостық ең соның үлгісін ач берді. түйткүл сайыздық староста михаил иванович калинин күнөстүү Қырғыстандың уулдары менен кыздарына өкмөттүк сыйлықтарды тапшырды эл бұл бул элдик соғыл бос бұлақтарын ашуға зор түрткі берет Алатау аймағында ұлы Орыс елінің достық достук жардамы өз бақтыбызды таптық. деді сайра Избаева кремлде болгон Мұраталы Gurumkeyevga орден тапшырылды. Улу жол, чоң жол. Бұл сөздір Қырғызстан үшін символдыққан эмес конкретті да мааниге ээ болды. 1940 жылы декабрда ВКПБ Борбордық комитеті менен СССР Эл комиссарлар советі фрунзе су самыр ош автомобиль жолун куруу жөнінде токтом қабылалышты. алышты аймақтың, мұрда мурда қиын болған түндігі түндүгү менен алысқы алыскы булуң бурчтарын сеген елдің элдин тілегі келді. келди улуу токтогул өзүнүн ырларынын биринде мындайча жар салады. Емгек менен еркіне, жеткен элди карачы ынтымактуу ырыстуу өскен елді қарачы, урмат менен ленинди сүйгөн элди бұл бул саптардын куунак ишеними бүткүл кыргызстанды жалпы элдик курулуштарга үндөгөн социалисттик коомдун уюштуруучу жана багыттоочу күчү болгон коммунисттер партиялык кызматкерлер адаттагыдай эле биринчи катарда болушту ар бир мындай курулуш лениндик улут саясаты турмушка ашырган совет элинин достук маңызынын социалдық оптимизмінің жанду елесі болды машиналар су самырға бағыт алышты қырғыздың дарқан жолының ең татал ашусы бақынды бир мындай жеңіш өзінші майрам Әлемі газеттерде болса соғыш әрекеттерінің күнделігі европадағы жана азиядағы соғыш апаты жөнінде суық қабарлар пайда боло қалып жатты соғыш қары мекенибиздин чек арасына жакындагандан жакындай берди элибиз согуш коркунучуна осавиакимдин ок атылуучу өңүттөрү менен ворошилов атчандарынын эскадрондору жана клубтары менен жооп берүүдө кыргызстандагы райондук аскер комиссариаттарынын командирлери чакыруу пункттарына мындай билимдүү мындай даярдыктуу жаштар мурда эч качан келишпегендигин белгилешти элге билим берүү зор иш аткарды эми да өтө маанилүү милдет кыргыз жазмасын латын алфавитинен орус алфавитине көчүрүү милдет турду жаңы алфавитке өтүүнүн пайдасы кыргыз элинин маданиятын орус элинин жана биздин өлкөбүздүн башка элдеринин маданияты менен ого бетер көбүрөөк жакындашуусуна көмөк боло тургандыгын партия баса белгиледи кыргызстан компартиясы социалисттик курулуштун алгачкы күндөрүнөн эле ленин сүйлөгөн орус тилине советтік ұлттардың жана қалықтардың интернационалдық баш қошқан тіліне зор көңіл бұрды вуз ДУВАЛ газета АСАВИЯ ХИМ, аэроклуб сияқты ондогон жүздөгөн жаңы сөздер миллиондордың жанду тилине ағылып кіріп, тіл байлығын ого бетер байытты фрунзедегі аэроклубтың учкуч окуучусу алиевтің газетаға жазған қатынан қырғыз өспірімі ескі заманда минтип қанат байлап туған жердің асқа тоолорунун үстінде бүркүттөй айланып учам деп ойлайлат беле кандай гана кеңдік ұванғандан ұрдағын келеді эркин Адилет Турмуштун 60 жылдығын белгілеу менен деген Кыргызстан Компартиясынын борбордук комитетінің бірінші секретары турдакун усубалиевич усубалиев биз элибиздин турмушунун жыл баянын сүрүштүргөн эсептөө чегин унутпайбыз биздин эмнеден баштаганыбызды биздин чыныгы эркиндикке жана бак таалайга жетишибизге кимдин жардам көрсөткөндүгүн анча алыс эмес жакында эле биздин туулуу аймагыбызда атүгүл ойго да келбеген ...мұрда болып көрбөгөн социалдык экономикалық қайра куруулар кимдер аркылуу чындыкка қайланғандығын... мына ушлардын бардығын... биз жақшы билебиз жана эч качан 9 май төрт жылдан кейін бұл күн жеңиш күні болот 1941 жылдың 9 майында республика адыр каналын құруының аяқталышын жана чоңчуй каналын құруының башталышын бүткүл элдик майрам катары белгилеп жаткан 22 июнда чоңчуй каналынын биринчи кезегин аяктоого саналуу күндөр калган быйылкы жыл деп жазышкан газеталар советтик кыргызстандын тарыхына элдик зор курулуштардын жылы катары кирет тынчтык турмуштун акыркы минуталарына чейин бүткүл эл так ушундай болот деп ich in Skinnerle.